traballadores da limpeza significa dicir que existimos, significa dicir que a limpeza sí existe, sí, sí se realiza. E fana, mulleres e homes en condicións de absoluta precariedade a tempo parcial e cunhas condicións lamentables. Non podemos permitir que esta patronal, que neste último ano de pandemia, tivera un incremento subvencións e que esa mesma patronal que incrementou o seu volumen de negocio que non pode facer referencia a unha situación de crise se plante nunha mesa de negociación e faltándonos o respeto non a quenes estamos sentados ali, senón a todo o conxunto do sector, nos diga que a suba salarial do ano 2020 é o 0% e que digan que para que nos poida subir o salario no ano 2021 teñamos que renunciar a xubilación parcial e o dereito a incrementar xornal. Que as centrais sindicais que estamos na mesa vamos continuar convocando movilizacións e accións de protesta hasta que se recoñeza a mínima dignidade deste sector. Viva a loita da limpeza de edificios e locais por un convenio digno da